it's fashion statement ما في تليفون in the market هيك size ه يعني بحس شكل الجهاز يناسب يعني مظهري وهذا الذهب ووش الزين <laughs>